Ali amca. İlla Kumburgaz'dan alalım diye. <laughs> Burası öyle güzel ki. <laughs> Tut, Salih amca. Tutmalarıma çok iyi geldi valla. <laughs> Keyfim yerinde. tabii tabii. Ah. Salih amca. Aa, Kemal. Salih amca ne yapıyorsun? Ne Kemal'i? Hasan ben. Adam mı? Aha. 336 Hasan. Bursa Erkek Lisesi. Vay be. Görüşmeyeli kaç yıl oldu dostum. <laughs> Salih iyice karıştırdın ya. Hasan ben yani. Ayaklarını ayaklarını çıkar. Bu nedir? Salih buz gibi su hasta olacaksın. Gözünü sen tezcan ya. Adamı sana emanet ettik. Gittin yine koşuya dışarılarda. Salih saçların falan böyle kocaman olmuş. Gel ben seni götüreyim berbere falan bırakayım hadi. E, tamam tamam. Kalk giy terliklerini gel. Hah. Al telefonunu da. Ya bu telefonu da giy ayağına hadi. Allah Tezcan gel. Ahmet abi Evet koçum. bana bir soda yapıştır oradan limonsuz. Hemen getiriyorum. Bomba gibiyim Memduh abi bomba. Ya Tezcan, şu bizim Salih amcaya abisinden çok büyük bir konak miras kalmış, doğru mu? Sen nereden duydun abi ya? Oğlum, benim mahalle istihbaratım sağlamdır. Duyduk işte bir yerlerden ya, doğru mu? Yok be abi. Ya kimseyle konuştuğum, görüştüğüm yok mahallede. Sen nasıl duyacaksın? İmkanı yok. Tezcan sahi o kadar büyük mü konak ya? Mahmut sen ne diyorsun ya? Ben ne diyorum, sen ne diyorsun ya? Konak konak değil, Harran havası. İçeri bir giriyorsun. Ha. Olimpiyat stadı gibi. Vay anasını. Gözünün görebildiği her yer senin. Vay be Tezcan. Demek Salih amcaya yıllardır görmediği abisinden konak miras kaldı ha. Tabii abi sen bir de konağı gör. Antrikot gibi konak. Adamdaki şansa bak sen de. Tabii. Sen ne oldu burasını sen? Ahmet abi seni çok severim bilirsin. Evet koçum. Bu Salih amcanın hiç görmediği biraderi yok mu? Evet. Adamda deli gibi para varmış abi. Kimi kimse sormadığı için oturduğu konağa vefa borcu olarak Salih amcaya bırakıyor. Yapma ya. Ne kadarmış bu konağın değeri? Abi vallahi tam olarak bilmiyorum ama 1 milyon euro mu, 1 milyon avro mu, kuvvet dinarı mı öyle bir paradan bahsediyorlar. Emlak piyasası çalkalanıyor. Ne diyorsun ya? 1 milyon he? Ahmet abi, nerede kaldı bizim çay? Tamam getiriyorum. Koçum, bak bunları sonra konuşuruz tamam mı seninle? Tamam tamam abi, sen bak işine bak. Geliyorum. Özel izinli hırsız. arkadaş ne ballısın be. Hayatı can zara be. <laughs> Her dükkanı olan esnaf dükkanın önünde tavla oynar diye bir kural mı var? Allah'tan esnaf olmamışız ha. Hasbinallah. Ne oldu Berber? Ne paylaşıma kapalı insanlarsınız be. Soğumuş bu. Kendine bir çay söyle. Demli olsun. Hadi. Şeytanınız bol olsun. Şeytan diyor kap içeriden satırı. Ya abi boş ver. Çamura bulanmış adam zaten. Hakikaten ya. Geçen hafta polis almıştı bunu. Ne zaman bıraktılar? Tetiği arkadaşı çekmiş. Onun parmak izini bulmuşlar. Bu da ben yoldan geçiyordum. Olayı görünce şoke oldum deyip arkadaşını satmış tabii. E sonra bunun da ifadesini alıp salıvermişler. E kardeşim bu adamın bir ton sabıkası var. Öyle hemen salınır mı ya? Ya bir kanıt olmayınca ne yapacaklar? Salıverecekler tabii. Hem sana bir şey söyleyeceğim. Bunun yancısı Nihat var ya. Hı. Geçenlerde onu gördüm. Bunların mafya babasına acayip borcu varmış. Para arıyorlarmış. Değil mi? Ya. Hem neyse bize boş ver abi. Bize ulaşmasın da. Sen çay istiyor musun onu söyle bana. E hadi söyle de içelim. Hop! Oh. Çok güzel aşk. Mükemmel. Canım, ben çok üzüldüm Salih amcaya. Sorma aşkım ya. Sorma. Ben de çok üzülüyorum ya. Bizi bile karıştırıyor artık. Çok kötü durumda Türkan. Gel oturalım şöyle. Ödüm kopuyor ona bir şey olacak diye Türkan ya. Şimdi gelirken bizim bu berber Mahmut var ya, onun yanına bıraktım. Hani evde tek kalmasın diye. içim rahat şimdi, öyle geldim yani. İyi yapmışsın, iyi yapmışsın. E ben de senden sonra babamın yanına gideyim o zaman dükkana yardım etmeye. Git Türkan, git. Git de bir şey diyeceğim de alınma ya. Niye be? Ya ayar oluyorum babana Türkan. Aa. Ağası mağası yok ya Türkan. Gidiyorum manava karpuz alacağım. Yok elleme karpuzları. Elma alacağım. Yok üstlerden al falan. Yani vitrine biblo mu alıyorum? Karpuz elleyeceğim tabii Türkan. İyi de adam haklı. E yani beni oyaladığını düşünüyor. O yüzden tavır koyuyor sana. Yani siz de bir istemeye gelemediniz beni. Türkan ne yapıyor? Ne, ne konuşuyoruz şuradan beri Türkan? Salih amcam kötü hayatım. Yani Salemciğim bu durumunda biz gelelim istemeye, gelelim. Ama bak sana yemin ediyorum senin yerine anneni falan ister. Bütün ortalığı karıştırır, çok kötü durumda. Söz veriyorum bak şu işlerin ben bir yoluna koyayım. Ben zaten kendim gelip isterim seni. Senin işleri beklersek biz daha çok bekar gezeriz. Ez beni ya. Ez sevgilini şurada. Türkan bak söz verdim. Bütün işleri yoluna koyacağım. Kuracağım o Hasan Sütyenler zincirini. O zaman çıkacağım babanın karşısına. Seni vermesin de göreyim hadi. Ya. Güzel oldu güzel. <laughs> Selamünaleyküm. Aleykümselam. Yapma. Bu ne ya? Ne? Oğlum ne yaptın adama? Abi Godoman iş adamlarının bu seneki trendi bu. Şimdi dolardaki hareketlilikten dolayı bu üstteki dalgalanmalar ve yeşillik tamamen bu sebepten ötürü. Godoman, oğlum sen beni delirtme. Ben Salih amca sana normal bir şekilde sana emanet diye getirdim. Adamı etilerde sahne çıkacak insanlara çevirmişsin ya. Abi aşk olsun ama ya. Milyon dolarlık adamı o saçlarla mı dolaştıracaktın? Hem Salih amca da sevdi. sevdi değil mi Salih amca? Tabii tabii. Milyon dolar. Oğlum al, yanlara al. Elleme karışma. Bak, vallahi hakkımı helal etmem ha. Şuraya da bari bir şey yap. Park Bahçe'de logosu yapıştı kafasının arkasına. Abi kalbimi kırıyorsun ama. Bu benim tamamen özel müşterilerim için hazırladığım bir model. Oğlum yedirtme şimdi kalbini malbini bana ya. Lütfen yanlara falan... Elleme! Karışma! Şey, ay! Tamam. Neyse ne kadar borcumuz? Abi aramızda paranın lafı mı olur yani? ileride kardeşine bir güzellik yaparsın sen de tabii. Oğlum siz ne yiyorsunuz, içiyorsunuz, ne diyorsun? Neyse tezcanı gördün buralarda. Yok görmedim. En son dün tıraşa geldi. Nerede o sabahtan beri ya? Tövbe yarabbim. Hadi Salih amca gidelim. <laughs> tamam. Hadi bak eyvallah. Ya Rabbim ya. Bakma falan olursa yine beklerim ha. Dilek. Efendim Tezcan? Kapattın mı dükkanı? Evet, ne oldu ki? Talih amcamın ilaçları vardı. Dün söylemiştim sana. Bugün gelir demiştin. Geldi mi acaba? Ay çok özür dilerim. Ben unuttum onları. Ama zaten hazırladım. içeride poşetteler. Hemen getiririm. Yok ya, zahmet etme. Yani yarın uğrar alırım ben. Ne zahmeti canım? Hemen açarım dükkanı. Zaten her sabah yaptığım iş değil mi? Peki madem. Kız resmen sana yürüyor teyzem. Dükkanı kapattıktan sonra senin için tekrar açtı. Bugün sana dükkanını açan yarın kalbinin kapılarını açar icabında. İşte ilaçlar burada. <laughs> çok teşekkürler, çok sağ ol. Ne kadar tutuyor borcum? Kasayı kapattım şimdi. Yarın ödeme için gelebilirsin. Oğlum teyzem, anlasana kasa kapalı ayağına yarın bir daha görüşelim diyor kız. Alenen yazıyor işte sana. Oldu o zaman ben şey yapayım. Ee, yarın tekrardan uğrarım ben eczaneye. Dur sana yardım edeyim. Teşekkür ederim. Ah! Ayağım. Ne oldu abi? Çok hafif geliyor. Normalde ben ağırlık çalışıyorum biliyorsun. Sen ne tarafa gideceksin? Şöyle mi gideceksin böyle mi? Abi selam. Oo Tezcan Bey hoş geldiniz ya. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ne haber? Şşş. Oğlum neredesin sen? Ne neredeyim ya? Koşudaydım. Oğlum bu ne koşusu? Ha? Dolmuş musun oğlum sen? Ticari taksi misin? Otobüs müsün sen? Devamlı caddelerdesin Tezcan. Yakında motor taş vergisi falan alacaklar oğlum senden. Abi niye öyle diyorsun ya? Müthiş bir form tutturdum. Üç ay sonra sen gör kardeşini. Oğlum ben seni bir göreceğim var ya bir daha hiç tutturamayacaksın. Ömrü billah bak hiçbir şeyini tutturamayacaksın. Abi ne oluyor ya? Oğlum bana bak sesini yükseltme. Niye gittin Salih amca? Bırak niye abi çıktın? ne ha? bırakması abi uyuyordu çıktık bir biraz. Oğlum yalan konuşma bak bir de gözüme baka baka. Ne uyuyordu? Oturmuş kocaman leğene buzlu su koymuş. O ayaklarını çıplak çıplak içine sokmuş. Terliğini telefon yapmış konuşuyordu burada. Terlikle mi konuşuyordu? İyice ilerledi bu adam. Tezcan, abicim bak, bak kendini söylüyorsun. Salih amcanın Alzheimer hastalığı iyice ilerledi aslanım. Bizim daha dikkatli olmamız lazım. Annemle babam öldüğünde o amcamlar bile bize sırt çevirdi ya. Salih amca olmasaydı bizi kim büyütecekti Tezcan? Aç oğlum azıcık kafanı. Bizim artık Salih amcaya daha bir sahiplenmemiz, daha bir dikkat etmemiz lazım Salih amcaya. Haklısın abi. Kusura bakma. Aldın mı Salih amcanın ilaçlarını? Aldım aldım. İyi bari bak onu bana unutmamışsın yani. Ah rastgele Levent. ne o Lüfer vuruyor mu oltaya bugün ha? <laughs> Lüfer mi? Salih amca ne olmuş abi? Abi adam ilaç kullanımından karaciğerlerde problem mi oldu yoksa benim gözlerde mi sıkıntı var? Karaciğerinde falan bir şey yok. Da gözlerinde de sıkıntı da yok yani aynı öyle işte. Abi saç ekimi yerine çim ekimine mi götürdün adamı? Berbere götürdüm ama Mahmut manyağı moda mıymış neymiş? Boyamış, elletmiyor kendi. Beğendi öyle duruyor. El, bir şey yapamadım yani. Bravo. Vallahi sana bravo. Yarım saat adamı yalnız bıraktım diye bana dünyanın fırçasını attın. Şu yaptığını görmüyorsun. Şunu görmüyorsun bak. Şunu yapma bak. Çekirdekle çizerim suratını. Yarın götürürüz bir şekilde düzeltiriz yani. Olmadı burada çamaşır suyuyla falan Gözünü kapatıp akıtırız, sileriz bir şekilde. Olur yani. Çamaşır suyu açar diyor ya. Bana bak sen işe gitmiyor musun aslanım? Ha doğru. Ya adamı öyle görünce aklım gitti abi. Geç kalmamam lazım. Gece kulübü bugün çok yoğun. Ben çok geç gelirim. Şimdi hemen çıkmam lazım. Bir duşa girip kaçıyorum. Öpüyorum. Tezcan lütfen dikkatli ol tamam mı abi? Tamam, tamam abi. Hadi abiciğim. oy kimleri görüyorum. Geç otur şöyle. Otur otur rahatına bak. Eyvallah abi. Ee kovboy nasıl gidiyor? İşi kurabildin mi? Abi eli kulağında mekandan haber bekliyoruz. Bak kovboy. Bizi başkalarıyla karıştırma. Öyle kaşı gözü ayrı oynayan insanlardan değiliz biz. Bana geldin. Abi içeriden yeni çıktım. İş kuracağım. Sermayeye ihtiyacım var dedi. Biz ne dedik? Ne demek kovboy? Paranın ne önemi var? Yeter ki bir ay içinde öde dedik. Dedik mi demedik mi? Dedin abi. E bugün, bugün ödeme günü. Ama biz seni evinden alıyoruz kovboy. Ne dersin bu işte bir terslik yok. Abi aslında ben bugün arayacaktım sizi. Yani siz gelmeseydiniz de ben zaten arayacaktım işte mekan sahibiyle kirada e, bir anlaşmazlık oldu aramızda. Ondan mevzu bu kadar dallandı budaklandı. Yoksa ben hallederdim yani. Bak oğlum, sana üç gün müsaade. Üç gün içinde. Parayı getirmezsen seni kum pistte koşturur, jokeyin olur. Anlaşıldı mı? Anladım abi. Alın şunu. Senin ne işin var burada? Rıza abimi ziyarete geldim. Oo, Ali Osman'ım hoş geldin. Pek hoş gelmedim Rıza kardeş. Hayırdır? Seni biraz sıkıntılı gördüm. Geç otur şöyle. Buraya oturmaya gelmedim. Seni açık açık uyarmaya geldim. İşime çomak soktun Rıza. Koskoca Dubai'de iş yapacak adam mı kalmadı da benim iş yaptığım adamlarla gittin, fiyat arttırarak işimi bozdun. Ah Ali Osman'a bak. İş dünyası işte. Kimin payına ne kadar düşersin? Çok fazla rahat davranma Rıza. Bu iş bütün düzenimi bozdu. Gırtlağa kadar borcum var. İşime çomak sokanın... Hadi eyvallah. Kovboy. Çok fazla film seyretmiş. Belli. Arabayı hazırlayın eve geçiyoruz. şekiller, bir havalar. Şeytan diyor ki al götür şapkasını. Kendin tak. Sen de dayının ekmeğini ye Serkan Efendi. Bakalım nereye kadar gidecek. Hadi ya sabah çık kahvesi mi burası? Hadi be arkadaşlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Bir saniye bakar mısınız? Ben sizi nereden tanıyorum? Kız arkadaşımıza eğlenmeye geldik. Yol verin geçelim. Kız arkadaşınla eğlenmeye geldik. Tut şunu. Tut şunu. Bir saniye. Kız arkadaşın bu mu? Kız arkadaşına. O mu kız arkadaşına? Oğlum niye her hafta farklı farklı numaralar deneyerek içeri girmeye çalışıyorsunuz ya? Sürekli... Oğlum ab, damsız almıyorum güzel kardeşim ya anlamıyor musunuz ha? Abi yaptık kıyak girelim. Bu sefer çok yaklaştık ama. Ne kıyak? Neyin kıyak oğlum? Sen en fazla bana yaklaşırsın. Hadi. Hadi. Yürü. Bu senin. Tamam ya. Yürü ya. Kıvırtma. Kıvırtma. Ben abimi almıyorum adamsız. Sen kimsin? Nihat, oğlum var ya, bu sefer paraya fena sıkıştım oğlum. Eğer iki günde 500 bini toplamazsam bu Rıza beni iç çamaşırı dergilerine kapak kızı yapar yeminle. Abi iki günde nereden bulacağız o kadar parayı ya? 500 bin diyorsun ya. Çok sıkıntı vallahi. Nihat. Efendim abi. Oğlum senin bu arabanın piyasası ne kadar? Valla 5-6 bine okutulur herhalde abi. Ne oldu ki? Diyorum ki bunu satsak, bahis yapsak, he? Şöyle biri yüz ver elinden. Basarız beş bini, alırız beş yüz bini oğlum. Abi ne bahis diyorsun ya? Sen zaten parayı kumarda kaybettin. Hem yani bu araba da benim tek mal varlığım abi. Allah aşkına ya. Oğlum 500 bini alınca ben sana en son model arabadan alırım. Böyle üstü açılan falan. He? Harbi mi diyorsun abi? Oğlum abin seni hiç unutur mu ha? Hadi şöyle gidelim de şuna fiyakalı bir satılık çıktı alalım internet kafeden yürü. Abi Ne? Bak eminsin değil mi? Oğlum sana ne diyorsam onu yap. Hadi abine güven gel. İki harfli boru sesi. Bo. İki harfli bir bağlaç. İp. Üç harfli kalça kemiği. Ya oğlum bir git. Allah'ını seversen bir git ya. Abi sana da iyilik yaramıyor vallahi Bak mülayim. En kısa zamanda babanla konuşacağım. Seni aldırmakta pek geç kalmış sayılmazlar ha. Tıp çok ilerledi. Ya mülayim Allah'ını seversen git şurada çöz bulmacanı ya. Çok ayıp ediyorsun ama abi ya. Vallahi sana bundan sonra yardım vardım yok. Bir daha çağırırsın sen beni. İp dedi ya. Vay! Vay vay vay. Mahallenin en çekici erkeği de buradaymış. Ne haber Mülayim? Normal abi. Arabayı mı satıyorsunuz? Evet, satılık. Hayırdır, alıcı mısın Mülayim? Vallahi hiç fena durmuyor. <coughs> Lastikler falan da güzel. Yani sana şöyle söyleyeyim Mülayim. Bak, bu arabayı alırsan bütün kızlar sende. Kızlar hastası bu arabanın. Yemin ediyorum bak test ettik. Garantisi var. Hem yol tutuşu falan da çok iyi. 160 ile viraja gir, hiç korkma çıkarsın. Yani cayır cayır araba. 15 bine bırakacağız oğlum. Abi benim bu iş için ayırdığım 10 bin liram var. Yani 15 bin zaten çok para. Hem benden o kadar çıkmaz. Şimdi Bilay'ım, aynı mahallenin adamlarıyız. Bunca yıllık dostluğumuz var. Hani dostlukla ticaret olmaz derler ama... ...sen de çok delikanlı bir kardeşimizsin yani. Şimdi sana da ayıp ol... Mülayim gel şunu 12 bine bağlayalım. Abi, 2000 ay sonunda versem olur mu? Ha? Ne olur? Abi. Niye üzüldün bu kadar? Ben asıl neye üzüldüm biliyor musun Mülayim? Neye üzüldün abi? Sen şimdi bu arabayla mahalleden geçeceksin ya. Evet abi. Kızlar üçer, beşer heyecandan bayılacaklar oğlum sana. Ee, bize ne kaldı mülayim? Ha? Ne diyorsun sen şimdi? Teklife ne diyorsun abi? Maalesef. Evet. Evet mülayim. Allah! Araba benim yani şimdi. Ben ben Allah Allah ya. Fazla kalkışı bizim arabadan hızlı oldu ha. Hayırdır oğlum ne oldu buna ya? Kasaptan kaçan sığır gibi koşturuyor bu. Dedesi ölmüş. Dedesi mi ölmüş? He. Dedesi ölen adam öyle koşturur mu sevinç sevinçli? Adama deli gibi miras kalmış. Hayırdır sen neyin peşindesin? Miras bu yani. Kalır tabii abi. Rahat olmak lazım. Sen ne haber ya? Uğramıyorsun. Abi eve kaçıyorum ya. Ama akşam tam kadro buradayız. Namık abi içeride mi? Olmaz be. Her zaman zamanki yerinde baksana bulmacayla. Namık abi! Yok! Akşam buralarda ol da bir dörtlüğü kuralım ya. Bir beline vuralım şu okeyi. Oğlum ben zaten hep kahvedeyim. O da doğru. <laughs> hep burada. İyi hadi ben kaçıyorum o zaman. Görüşürüz. Hadi. Allah Allah. Adama deli miras kalmış diyoruz. Rahat olmak lazım diyor. Hayırdır niye şaşırmadı bu? Şaşırmaz tabii oğlum. Adam rahat tabii. En büyük piyango bunlara vurdu. En büyük piyango bunlara vurdu derken? Hayırdır? Pazara bir tezgah daha mı atıyorlar? Ne tezgahı be oğlum? Bak şimdi. Geçen tezgahın ağzından kaçırdı. Salih amcaya abisinden bilmem kaç trilyonluk konak kalmış. O yüzden bir aydır gelmiyorlar. Tapu işlerini filan halletmişler. Konağın tamamı bunlara kaldı. Siz anca çay için. Heh. Ziyade olsun. Heh. Oğlum bu, konak diyor, trilyonluk diyor, miras diyor. Ha? Aman abi bize ne milletin parasından pulundan ya. Biz beş binlik arabayı on iki bine vermişiz. Kafamız rahat. Oh mis. Sen ne diyorsun be oğlum? Adamlara konak miras kalıyor. Sen hala 12 binden bahsediyorsun. Nihat, araba işi iptal. Plan değişti. Abi bak sakın banka soyacağız falan deme. Vallahi benim bünye kaldırmaz. Beyin iflas eder. Küt diye düşer bayılırım ha. Ne bankası oğlum ya? Ne bankası? bu Salih amca Alzheimer hastası değil mi? Evet abi. Sence bu tapuyu nerede saklıyordur? Ne bileyim vallahi evdedir herhalde. Dinle bak. Planı anlatacağım. Önce Hasan ve Tezcan'ın evde olmadığı bir vakit eve gidiyoruz. Salih amcayı kafalayıp tapuyla birlikte doğru bankaya gidiyoruz. Konağa ipotek karşılığında 500 bin TL kredi çekiyoruz. Oğlum Salih amcanın kafa zaten gidip geliyor. İyi atar imzayı. Sonra da hop gelsin para. Ama önce tapuyu bulmak lazım. Onu nasıl bulacağız abi? Oğlum biz bu arabayı 12 bine satmadık mı? Ha? Yeminle ana habere çıkarırlar bizi gözlerimizi mozaikleyip. Araba taciri Yürü yürü hadi Nihat yürü gidiyoruz. Hiç unutmam sene 1998. Ee, yok yok hiç unutmam 1996. 97 olabilir ama. Ya Namık abi 90'lar işte. Ha, aynen. Arkadaşlarla toplandık, Çatalca'ya üveyik avına gittik. Çatalca'ya? Evet. Ee, bütün arkadaşlarda kırma tüfekler var. Tabii genciz o zaman. Beni kesmez abi. Benim elimde ha bu kadar taarruz silahı var. Oha. Taarruz silah üveyik avı. Evet, aynen öyle. Neyse lafı uzatmayalım. Çalıların arasına dağıldık böyle arkadaşlarla. Bir ara benim arkamdaki çallardan inceden bir hışırtı geldi. Bir de hareket var. Namık dedim kendi kendime. Arkada en aşağı beş ya da altı tane üveyik var dedim. Avcılık ön sezlerime acayip güvenirim. Döndüm tüfeği aldım. Çalları bir taradım, şarjör bitti. Çıkarttım, ikinci şarjörü taktım. Şalları taradım. Tam o sırada Hüseyin diye bir arkadaş var. Onun sesi geldi. Birisini küfrediyor. <laughs> Neye kızdıysa. Neyse uzatmayalım lafı. Üveyikleri toplamak için çalların arkasına geçtim. Aa bir de ne göreyim? Ya Hüseyin bizim yüzü koyun yere yatmış. Ne değişik ha? Patates tarlası gibi. Ama avcılıkta bu tarz kazalar olur. Namık abi tamam da adama yazık be abi. Yok be. Gözü toprağa bakıyor. Ha yazık ya. Rahmetli kaç yaşındaydı abi? 24. Ha, anlıyorum abi. Ya avdan bahsettik ya aklıma geldi ya. Şöyle bir hafta toplanalım. Hafta sonu ava gidelim be. Yo yo yo şey bahar gelince onu şey yapalım biz. Güzel bir havada yapalım. Tamam. Selamünaleyküm. Aleyküm. Vay Salih amcam da buradaymış. Öp oğlum amcanın elini. Deru deru yavrum sağ ol. Oğlum hepsi burada. Şimdi bunlara gazı verip yarın evden uzaklaştırmak lazım. Tamam mı? Sen bana bırak. Ee Hasan, ne var ne yok oğlum? Nasıl gidiyor iş güç? İyi babalı koşturmaca. Siz ne yapıyorsunuz? Yengeyi gördüm ben az evvel. Tek başına gidiyordu. Hayırdır? Niyazi amca görüşmenize izin vermiyor mu? Ya Niyazi amcayı kim takar ya? Biz yarın Türkan'la sabahtan akşama kadar beraberiz. Yıl dönümü şekli. Dönün tabii oğlum. Dönün. Size hayırlı dönümler kadın milletini ihmale gelmez. Şişt, bana bak, kutlamak lazım böyle atraksiyonları. Güzel. Hop! Tezcan! Oğlum sen sporu mu bıraktın? Bu ne? Yok be aga. Salih amcamla evde kalıyorum sürekli. Egeceleri de kulüpteyim biliyorsun bizi. Pıs, pıs, pıs. Pek spora zaman ayıramıyorum. Ama başlayacağım. Şimdi sen böyle söyleyince bir baktım da... Akşam yemeğini fazla kaçırdık biz abi. Bak benim bildiğim tezcan sabah sekizde başlardı spora koçum akşam beşe kadar. Oğlum o zamanlar var ya heykel gibiydin. Spartaküs. Bu ne? Patatese dönmüşün Doğru diyorsun. Doğru diyorsun. Ben bu formu yakalamışken bırakmamam lazım. Ben yarın sabah itibaren başlıyorum hemen. Başla tabii oğlum. Geç kalma. Hadi ziyade olsun. İyi akşamlar. Sağ ol. Berber. Şeytanın bol Ben bir hafta sonu bu Murat'ı ava götüreyim mi? Aynen abi. Tarus tüfeğiyle beraber götür bunu. İyi olur. Abi biz akşama kadar burada böyle dikileceğiz mi ya? Keşke satmasaydık arabayı mülayime. Valla tam böyle zamanlarda lazım oluyor araba. Bekle oğlum. İşinin adı ne? He? İşin mi var? Oğlum eğer becerirsek 500 bin TL var işin ucunda diyorum sana ya. Ha bak Hasan çıkıyor. Şimdi bu Türkan'la buluşmaya gidiyor ya. Akşama kadar gelmez bu. Abi bu tezcan çıkmadı değil mi? Ne bileyim oğlum çıkmamıştır herhalde. Saat kaç? 8.15 abi. Saat kaç? 10.45 abi. Nerede kaldı bu tezcan ya? Abi biz gelmeden mi çıktı ne yaptı biz girelim. Vallahi ben beklemekten pert oldum. Dur oğlum ya. Az daha sabret çıkar şimdi. tezgah çıkıyor. Bak, bak çıkıyor tezgah. Yürü oğlum yürü koş. Koş. Sağlıklı kafa sağlıklı vücutta bulunur. Hadi oğlum yürü. konuşmuştunuz? Salih Beyciğim. Efendim biz tapuları güçlendirme ve koruma, kalkındırma derneğinden geliyoruz efendim. İsmim Gültekin. <laughs> Çok iyi. E buyurun. Yaptığımız araştırmalar doğrultusunda üzerinize kayıtlı bir adet konak tapusu mevcut. Tapu. Evet. Heh. Eğer izin verirseniz biz o tapuyu kalkındırmak ve korumak istiyoruz efendim. <laughs> ne tapusu? Tapu diyor Salih Bey, tapu. Sizin konağın tapusu yok mu? Ne bağırıyorsun? Adam sağır değil. Alzheimer hastası. Unutuyor. Salih Bey, rica etsem o tapuyu bize getirir misiniz? Ta tapu? Heh. Öyle desene evladım. Hemen getiriyorum. Bu kadar kolay olacağı aklımın ucundan geçmezdi. Buyur yavrum. 8B sınıfı Tezcan Demir. Şey, <laughs> ya bir yanlış anlaşılma oldu galiba Salih Beyciğim. Biz evin tapusundan bahsediyoruz. Ha, Oğlum. Vallahi tapu. Tapu oğlum. Abi olma emin misin ya? Evet evet. Emin koş. Koş taksi çağır git. Hadi. Tamam. Salih amca amcaya hemen gidiyoruz biz. Hadi. Salih Beyciğim bu tapuyla birlikte sizi de alıp hemen bankaya gitmemiz lazım bizim. İşlemleri gerçekleştirmek için. Hadi gidelim. <laughs> Bu Kumburgaz yazlık için değil mi efendim? Evet evet Kumburgaz'daki yazlık için. E, üstüme bir şey alayım hemen geleyim. Tamam. <laughs> Ne iyi oldu değil mi aşkım buraya geldiğimiz? Herkesten uzak, baş başa. E, canım benim. Çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettin bugün beni. Beni biliyorsun ben normalde böyle alışık değilim buralara ama... ...senin için dünyanın bir ucundan bir ucuna yürüyerek giderim. Kıyamam sana ben, kıyamam. Biliyor musun Türkan? Ben annemin ne kokusunu ne de sesini tanıdım. Çok küçüktüm o mutlu aile tablosuna hep özendim ama onu yaşamak hiç kısmet olmadı bana. Sonra sen girdin hayatıma. Hani derler ya böyle güneş gibi doğdun hayatıma diye. Sen benim güneşim, ayım, yıldızım. Kısacası dünyam oldun. Sevgiyi, aşk ve şefkati. Her şeyi seninle yaşadım ben, seninle hissettim. İkili girdin hayatıma. Bu arada babana da hak vermiyor değilim Türkan ya. Adam haklı. Ne dese haklı yani. Evladısın onun. O da senin iyiliğini istiyor. Ben bir türlü bir işi tutturamadım Türkan. Hep tökezleyip duruyorum. Adam da ne yapsın? Aramızda bir şekilde duvarlar örüyor. Ama inan bana her zaman yanındayım ben. Her zaman da yanında olacağım. Söz veriyorum sana. Ve inanıyorum ki baban da beni anlayacak ve bana inanacak bize inancı. İnşallah hayatım. Aslında babam öyle göründüğü kadar çok sert bir adam değil. Yani sana öyle gözükebilir ama... ...geçen akşam yanıma geldi. Biraz sohbet ettik, dedikodu yaptık. Seni konuştuk, bizi konuştuk. Ya benim durum biliyorsun hayatım işte. Dertlerim bitmiyor benim. Salih amca zaten bizi dertlerde de para kaldırdı. Tezcan bir yandan, Salih amcam bir yandan. İkisini bir arada bırakmaya gelmiyor. Yani ben buradayım ama aklım orada Türkan. Geçen gün evde bıraktım bunların ikisini. Televizyon bozulmuş. Ben yaparım, ben yaparım. İkisi birden aynı anda elektrik akımına kapılmışlar ya. <laughs> Akıma mı kapılmışlar? Evet. Ay kıyamam ya kaç yaşında adam. Ben de kıyamıyorum. Tezcan inşallah koşuyor, moşuya çıkıp da adamı yalnız bırakmamıştır ya. Aklıma geldi şimdi. Neyse hadi yiyelim yemeğimizi. Ya Kamil abi, şu arabaya bir bak bir tekrar ya. Ben yanlış bir şey mi yapıyorum? Sürekli istop edip duruyor bu. Nihat'ın araba değil mi bu? Ha, onu da ben aldım dün. İşte Nihat abi de sever beni. Böyle bir ucuz indirim yaptı sağ olsun. Bak, Nihat da bir iki hafta önce getirdi bana bu arabayı. Sonra Kamil abi niye sinirleniyor? Oğlum, bu araba kazalı. Bundan adam olmaz. Verin hurdacıya. Siz de kurtulun. Ben de kurtulayım ya. Olur mu abi? 12 bin lira para verdim ben bu arabaya ya. 12 bin mi? Evet abi. Hatta piyasası 15 binmiş. Nihat abi de sever beni. Böyle bir sıkı pazarlık yapınca 12 bine bıraktı valla. Sen harbi normal değilsin Hülay. Harbi normal değilsin Hülay. Kamil ya hayırdır ne oluyor ne bu tepki? Nihat buna bu arabayı 12 bine vermiş. 12 bine. Ha 12 bine. Bu arabayı. Bu arabayı. Kamil abi sen şuradan bana 13-14 anahtar versene. Ben şuna bir girişeyim. Oğlum hasta mısın? Sıcak, sıcak. Tamam, sıcak. Hasta mısın sen? Hiç gitmediği askerliğin anısını anlatan adama güvenip nasıl 12 bin TL verirsin oğlum? Hasta mısın? Biz o paraya senin beyin ameliyatını yaptırdık Amerika'da. Abi yok mu dükkanda çıkma beyin falan? Takalım şuna ya. Allah'ını seversen radyatör kapağı da olur. Kafadaki boşluğu alsın yeter. Ya bir dakika arkadaş ne oluyor ya? Allah Allah. Para benim değil mi? İstediğimi yaparım kardeşim. Aa öyle mi oldu? Doğru haklısın. Kusura bakma. Abi şu arkadaşa güzel bir hesap çıkaralım. Trigger kayış olsun, balatar olsun bir değiştirelim. Alo Rıza Bey. Efendim paranız hesabınıza yattı. Ayıp ediyorsun abi. Bizde kimsenin parası kalmaz. Ne diyorsak o. Biz öyle delikanlı mıyız ya? Tamamdır abi. Hadi görüşmek üzere. Ya. Salih amca. Salih amca. Bu kasap Rıza değil mi? Ne işi var burada? Lan Yürü, yürü gördü bizi gördü. Abi atalım ne olacak lan bırakın ama. Anlatınca sıkıntı olur yürü. Hayrola Salih amca ne işin var senin burada? Halamın <laughs> mezarına geldik. <laughs> Çiçekleri falan suladık. E, bayram ya bugün sevaptır be. Halanın mezarına ziyarete mi geldin? Bu işte bir sıkıntı var. Benim hemen Hasan'la Tezcan'ı aramam lazım. Hadi gel gidelim Salih amca. Gel gidelim, gidelim. Salih amca. Abi hala aklım almıyor benim ya. Hayır yani bir insan bir insanın böyle hastalığından falan nasıl faydalanır? Nasıl, nasıl pis bir insan bunlar arkadaş? Taksiye binip kaçtılar hemen. Olayı anlamadım. Anlasaydım müdahale ederdim. Ya Hasan oğlum, siz bankayla konuşmadınız mı? Sonuçta Salih amca Alzheimer hastası. Onlar bir şey yapamıyor mu? Ahmet abi ben olayı duyar duymaz aldım Salih amcayı gittik bankaya. Ama geçmiş yani. Adamlar diyor ki atılan bir imza alınan bir para var diyorlar. Hani gidelim ödeyelim desek az para da değil ha. Yarım trilyon para. Ya Namık abi bir şekilde halledeceğiz yapacak bir şey yok. Allah büyük. Tezcan kalk sen yürü biraz da ben yoruldum. Oh. Oğlum ben öyle mi yürüyorum? Tam tam buraya kadar. Oradan tam oraya buraya tam buraya. Demek bu Murat'ın rızayı borcu vardı ha? Sen nereden biliyorsun bunu Tezcan? Abi Murat bir iki gün önce gece kulübüne geldi. Bizim çocuklara sordum onlar söyledi. Rıza bunu tehdit etmiş. E bu da paraya sıkışınca gözü bizim konağın tapusuna dikti işte. Ah be kardeşim ya. Hata bizde oğlum. Çıkıp çıkıp evden gidiyoruz. Biz çıkmasak, Salih amcayı evde yalnız bırakmasak bundan hiçbir yaşanmayacak. Aynen öyle. Tezcan, bizim ne yapıp edip bu olayı düzeltmemiz lazım oğlum. Ama nasıl? Serkan, cumartesi günü Dubai'li iş adamlarıyla büyük bir iş için 3 milyonluk sözleşme imzalayacağız. Onlar muhtemelen cuma günü gelirler. Cumartesi sabah onları otelden alıp mekana getireceğiz. Tamam dayı. Ha, unutmadan. Bu adam da eğlenmeyi çok sever. Cuma akşamı otelde çok iyi eğlenmelerini sağlayın. Hiç merak etme dayı, o iş bende. Abi aslında bizi bu durumdan kurtaracak bir yol biliyorum ama riske atmak istemedim. Seni de kendimi de. Oğlum saçma sapan konuşma. Daha başımıza ne gelecek? Olan olmuş yani. Söyle kafandaki neyse. Kus Tezcan. Abi bu paramız bizim öyle ya da böyle Rıza'ya gitmedi mi? Evet. Rıza geçen gün mekana geldi. Hepimizi odasına topladı. Cumartesi günü öğlen 3 milyon dolarlık bir sözleşme imzalayacakmış Arap iş adamlarıyla. Yeğeni Serkan'la konuşurlarken duydum. Ee? E'si Rıza seni hiç görmedi, bilmiyor. Bir de yanımıza mahalleden Namık abiyi alalım derim ben. Arap iş adamlarının yerine geçip sözleşmeyi biz imzalayalım. Rıza da sözleşme gereği parayı bize vermek zorunda kalır. Alırız uzarız ne diyorsun? Çok güzel. Tezcan, Arap iş adamlarının yerine nasıl geçeceğiz abicim biz? Yarın adamlar otelde olacak abi. Cumartesi öğlen de sözleşmeyi imzalayacaklar. Bizim ne yapıp edip yarın o otelde olmamız lazım. Adamların odasına yakın bir oda ayarlarız. Namık abiyle sen Geceyi otelde geçirirsiniz. Bu Rıza eğlensinler diye adamlara kız gönderecekmiş. Otel biraz karışık olacak anlayacağın. O arada adamları indirirsiniz abi. Evrakları, çantaları ne varsa alırsınız. Sabah da gelir Rıza'nın adamları sizi alır. Ben de sizi arkadan taksiyle takips. Takips çok güzel. Kitap gibi konuştun. Oğlum nasıl gireceğiz otele? Yine aynı şekilde abi. İş adamı ayağına yatacağız. Ben sokacağım otele. Kafan rahat olsun. Kimsenin ruhu bile duymayacak abi. haber? Aa, Türkan, hayatım o ne? Börek bebeğim. Evde yapmıştım. Size de getireyim dedim. Ya ellerine sağlık ya. Ya Türkan mis gibi kokmuş ya valla. Oğlum çatal alay. Tezcan. klasik Tezcan. Ellerine sağlık Türkan. Çok güzel olmuş. Sana sorsan diyetteyim diyor, spor yapıyorum diyor. Her gün bir de koşuyor saatlerce. Evet. Uf, vay vay vay Hasan Beyler teşrif etmişler malikanemize. Hoş geldiniz. Oğlum dalga geçme. <laughs> Tezcan. İş adamı gibi olmuş muyum lan? Ya iş adamı gibi değil de daha çok böyle parayı at yarışında bulmuş tokatçılara dönmüşsün abi. Tezcan tamam ya. Namık abi geldi mi? Geldi geldi kapıda. İyi bana bak. Şimdi Ahmet bırak. Ahmet abi de gel. Ha, Salih amca gel. Heh. Gel gel. Gel gel böyle gel. <laughs> ne oldu? Kimin düğününe gidiyorsun? <laughs> Yok düğün değil be Salih amca. İş için. Ha iyi. Gideceğiz geleceğiz. Birazdan Ahmet abi gelecek. Seni alacak siz de kahveye gideceksiniz. Niye? O da daha bir güvenli olurlar. Tamam geleceğiz biz yani. Hadi Salih amcam. Hadi kolay gelsin. Dikkat et. Hı hı. Şaka maka oldun harbiden. Ha gelmiş bak Namık abiye bak. Hop! Namık abi. Ya, ya pardon, pardon. Abi günaydın. Estağfurullah, estağfurullah. Abi o nedir ya? Valiz iş adamı havası versin diye aldım. Nasıl kafa? Çok güzel. <laughs> De Namık abiciğim o Almanya'dan gelen böyle bir gurbetçilerle hani öyle şeylerle geliyordu. da neyse hadi heves etmişsin artık boş ver. Eyvallah. Oğlum hani taksi aradın mı taksi durağını? Abi durağı aradım da açan yok. Şimdi yoldan çevirelim diyorum. Oğlum ne diyorsun ben yoldan çeviriyorum ben bilmiyor muyum? Ha? Ya abi. Oğlum ben ne diyorum sabahtan beri abim abi? Tamam yoldan çevir. Koşalım mı içeri? Oğlum vurmadım bak. Vurdum. vurmadım. Vurdum. Vurdum. Neyin peşindesin? Allah getireceğiz kayısına emi. Mahalleyi go-kart çevirdiniz be. Tut lan şunu. Namık abi. Bırak ben hallederim. Namık abi. Bırak Allah'ını seversen. Bırak, bırak hallederim. Türkan. Türkan. Türkan. Günaydın beyler. Ben de geliyorum sizin otele. Bir dakika ya otel... Sen nereden biliyorsun Türkan otele gideceğimizi? Dün gece bahçede konuşurken duydum sizi. E böyle bir durumda da yalnız bırakmak olmaz değil mi? Ya lütfen saçma sapan konuşmayın. Sen tehlikeli gelemezsin Türkan. Niyazi amca falan duyar. Olmaz hayır. Niyazi amca yok ki. Onlar gittiler şehir dışındalar. Hem otelde onca kızın arasında. Ben seni yalnız bırakamam ki. Türkan ne diyorsun? Ne kızı şu anda? Söyleyecek laf mı şimdi bu ya? E hadi. Hadi beyler atlayın arabaya. Hadi öyle yapalım madem. O, hadi. Oğlum, ha, ol, hayır ya lütfen. Siz Tezcan'la bizi bırakıp döneceksiniz ikiniz mahalleye. Olmaz öyle hadi. Hadi hadi hadi hadi, hadi, hadi atlayın. Hadi, Buyurun efendim. Efendim buyurun. Eyvallah. Polis! Polis! Ben de, ben de, ben de. Tamam. Burada abi ya. Ha, tamam. Tamam. Ben onu polisim. Sakin ol. Ah. Adam. Hazır, Türkan, hadi bakalım. Türkan sen biliyorsun değil mi kullanmayı bunu? Ya ehliyet sınavına girerken bir iki kere denemiştim. Biliyorum. Hadi bismillah. Yavaş yavaş şöyle düz. Tamam tamam. Tamam tamam. alim geldik. Namık abi, hadi biz de girelim de şu işlemleri halledelim otele. Tamam, o iş sende. Ee, biz ne olacağız? Ya Türkan yapma şunu artık. Ya Tezcan, al Türkan da gidin mahalleye ya. Yarın sabah gelirsiniz. Ben bir şey olursa ararım hayatım size, hadi. Tamam abi, hadi. Valiz! Ha, abi bağırma, versene oğlum valizini. Ver valizini, ver valizini. Ha, tamam. Bağırma, bağırma ya. Tamam. Hadi lan, kaç. Parayı... Merhabalar, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Bir rezervasyonumuz vardı da bizim. Hemen bakıyorum. Yalnız kimliklerinizi rica edebilir miyim? <clears throat> Tabii. Hello, how can I help you? Yes, sir. It's ready after 20 minutes. Thank you. Ee, Ebru Hanım merhaba. Bu Dubai'den gelen iş adamları 20 dakika sonra spa'ya ineceklerini söylediler de. Boş masaj odamız var mı acaba? Evet. Oda numaraları 1142. Hı hı. İki kişiler. 3 ve 4 numaralı masaj odaları. Tamam. Yönlendiriyorum. Teşekkürler. Efendim arkadaşım size yardımcı olacak. Oda numaranız 1141. İyi tatiller. Teşekkürler. Abi. Gel ulan benimki. <laughs> Al sen canım. Yavrum valize dikkat et. Şöyle mi? Tamam. Herhangi bir ihtiyacınız olursa emrinizdeyim efendim. Eyvallah. Sağ ol canım. ne bekliyor ya bu kaç göz ediyor bana. Abi çantayı getirdi ufak ateşleyeceksin çocuğa. Ha, Allah, Yavrum üzerimde hiç TL kalmamış be. Meksika pesosu var. E, hadi sen aşağı in. Ben seni sonra göreceğim. Ben seni göreceğim tamam mı? Hadi canım. Hadi yavrum hadi. Hadi canım hadi. Abin göreceksin. Sanki taş taşıdı ha alt tarafı bir tane valiz taşıdı ya. Tamam valiz otantik ama alt tarafı valiz. Allah Allah. Adet abi adet. Allah. Hakan. vay yatağa bak yatak değil namussuzum trambolü ya. Namık abi kalk gözünü seveyim kendine gel. Ne yap hiç mi yatak görmedin ya? Hasan'ım Hasan'ım güzel Hasan'ım. Birer kola parlatalım mı? Ya abi bırak elleme Allah aşkına dolabı molabı. Gel ya ne yapıyorsun kendine gel azıcık ya. Namık abi. Heh. Duymadın mı abi resepsiyonisti? Duydum. Ha? İyi tatiller diledi. Ha, a- o değil onu demiyorum abi. Abi dedi ya Dubai'li iş adamları geldi dedi masaj yaptıracaklar dedi. O da numaralarını söyledi bizim adamlar damık abi. Ha şimdi anla... ha anladım anladım. Biz de mi masaj yaptıracağız yani? <laughs> Abi biz masaj yaptırmayacağız da Ha. yapacağız. Masaj yapacağız. Nasıl yani? Aynen öyle beyefendiler ultra deluxe masaj odasına gitmek istediklerini söylediler. Hemen kontrol ediyorum. 3 ve 4 numaralı masaj odasını rezerve etmişsiniz ama isteğiniz üzere size ultra deluxe masaj odasını alıyorum. 1 ve 2 numaralı oda. Teşekkürler. Beyefendi bakar mısınız? Buyurun. 3 ve 4 numaralı masaj odasının randevusu iptal oldu da isterseniz siz geçip hazırlanabilirsiniz. Arkadaşlarımız birazdan gelecek. Tamam, teşekkür ederiz. Rica ederim. abi. Bak bizim şu masörlerden önce bu üç ve dört ne olup masaj odalarına girmemiz lazım abi. Adamlardan oda kartını aldık mı biz içeri alacağız. Ondan sonra zaten iş bizde. Merak etme koşum. Hiç unutmam 1998'de başım. Abi sonra anlat. Sonra dinleyin ya. Eyvallah. O iş bende. Hadi inşallah. Ee, kolay gelsin. Teşekkürler. Masaj hakkında bilgi alacaktık da. Tabii ki katalogları vereyim ben size. İstediğiniz masajı seçtikten sonra sizi randevu sistemiyle davet ediyoruz. Çok güzel. Biraz bakalım o zaman. Ee, Namık abi sen de bak. Oo. Erdem Bey. Erdem Bey, Volkan Bey. 3 ve 4 numaralı oda masaj için hazır. Geçebilirsiniz. Tamam, hazırlanıp geçebiliriz odaya. Ee, masaj odalarını önceden görme imkanımız var mı? E, neden diyorum? Ben de <laughs> klostrofobi var. Daralırım. Şimdi bağırırım, çağırırım falan. <laughs> Yanlış anlaşılmasın yani. Tabii ki, tabii ki. İleride odalarımız 5 numaralı oda şu an için müsait. Oraya bakabilirsiniz. Güzel. Peki. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Güzel. aleyküm. Merhaba. Merhaba. Bu nasıl Arap teleme peyniri gibi? Ben e, daha önce Tayland'da aromi terapi yaptırmıştım. Hah. Bir de sizi deneyeyim istedim. Bir de bir siz deneyin. Kesinlikle memnun kalacaksınız. E, aromalı e, terapi demiştiniz değil mi? Evet. Aroma terapi. Yürü de Türkçe de sağlam ha. Demek ki anne Arap, baba Türk. Tamam. Ee, kesinlikle memnun kalacaksınız. Sizi gözüm bir yerden ısırıyor galiba. Memleketiniz neresi? İstanbulluyum. Doğma büyüme İstanbulluyum. Siz nerelisiniz? Ben de Mersinliyim. Mersin mi? Sanırım karıştırdım sizi. <laughs> İnsan insana benzer be. Ka karışabilir. Eh, Demek ki Arabistan'da benim tipimde çok adam var. <laughs> Pek fazla da gitmedim ya nasıl oldu bu iş? <laughs> Beyefendi öyle çok detaylara girmeyelim lütfen. Ben sadece klasik bir masaj istiyorum. Yeterli. Ee, siz e, Türkçe biliyor musunuz? Elbette biliyorum. Ne oldu ki? Ha, yok ya maşallah bayağı güzel konuşuyorsunuz <laughs> Türkçeyi. Aa Teşekkür ederim. Sağ olun. Ya e, benim dizlerimde kireçlenme var. Bir de belde ve boyunda fıtıklar var. Ben de buraya geleyim dedim. Belki iyileşirim. Keşke bir ortopediste falan gitseydin. Pardon anlayamadım. Bir şey mi dediniz? Ay yok beyefendi yani şey e, masaj çok iyi gelecek her yere. Boyuna, bele, dize maşallah. Aa ah, güzel. Benimkisi mesleki deformasyon. E, haliyle bu bel ve boyun bölgesindeki ağrılarım zamanla ilerledi. Anladım. Evet. Bir, nedir meslek? Neyle uğraşıyoruz acaba? Ben Antalya'da bir firmanın insan kaynakları müdürüyüm. Zamanım sabahtan akşama kadar masa başı işleriyle geçiyor. Ah, ah. İşte gördüğünüz gibi... Bir dakika. Ah, ah, ah. Ne yapıyorsun? Ah, ah, ah. Ya ne yapıyorsun? Namık abi odaları karıştırdık herhalde ya. Adamlar yaygaraya vermeden hemen uzayalım kaçalım. Adamlar kartopu gibi. Ne araba. Sen hani biz eve gidiyorduk? Ara sokaklardan dönüp dolaştırıp yine otele getirdin bizi. Hasan burada oteldeyken ben nasıl eve gideyim Tezcan ha? Merak ediyorum işte başına bir iş gelirse diye. Ama burada beklememizin bir anlamı yok. Kötü bir durum olsa ararlar zaten beni. Acaba yanlarına mı gitsek? Hayır hayır olmaz. Çok dikkat çekeriz. Hiç gerek yok. Hadi biz mahalleye dönelim hadi. Bekleyeceğiz dur. Sakin. Bir durum olursa ararlar diyorum. Arkadaş ne yapacağız ya? Bu nasıl bir şanssızlıktır ya? Nerede Namık? kal... Ta ta ta ta. Abi sen ne yapıyorsun, ne içiyorsun, niye bu kadar rahatsın ya? Namık abi o kadar şey geldi başımıza, yemek mi yiyeceğiz burada? Oğlum yemek yemeyeceğiz. Kılık değişip adamların odasına gireceğiz. Bak senin pantolonu bol kesim aldım. Sende göbek var ya. Sen <laughs> adamsın ya. Harbiden adamsın ha. Tezcan çabuk söyle. Onu sorma ya. Adamların masaj odasına girdik de başka birileri çıktı ya. Ne? Masaj odasından başkası mı çıktı? Ne masajı ya? Şimdi de odalara gireceğiz diyorsun ha? Tamam bir durum olursa ara beni. Tezcan Bak bunlar bir iş karıştırıyor olmasın. Önce masaj sonra oda ne oluyor ya? Ya hayır ya adamların odasına gireceklermiş onu söylüyor. Ben burada böyle bekleyemem. Ben gidiyorum. Ben otele giriyorum. Ne oteli? otele giriyorum. Saçmalama Otele Türkan. giriyorum. Türkan, Hayır Otele hayır bak gidiyorum. bir dakika bekle. Türkan ne olursun. Namık abi. Şimdi bir girelim içeride bir kolaçan edelim. Kim var kim yok. Eğer adamlar tekse indiririz adamları. Merak etme. O iş bizde. Şimdi dur. Ben... Oda servisi. Merhabalar. Oda servisi. Teşekkürler. Buyurun. Namık abi. Namık abi. Namık Bey. Namık Bey. Ha? Ne yapıyorsun abi? Aha. Ya Namık abi. Ya, ne yapıyorsun abi? Nereye bakıyor? Yapma abi ya. Hani iş adamları gelecekti odaya? Ha, gelmediler değil mi? Yarım saattir bekliyoruz. Gelmediler ama. Tatlım düzeltir misin? O beceremez. Abi ne yapıyorsun? Ben, be be ben beceririm. Ben 1998'de Rusya'da bu, bu fermuarı fabrikasında çalıştım. Namık abi çek de bırak yeter çek. Sıkışmış. <laughs> Abi çeksene. Çek. Ha, tamam çektik. Allah aşkına ya otel çalışanlarından biri görecek. Dursana kızım. Kaçtı oda numarası? adamsın. Kaşından başından utan. Ah, Türkan! Aa, sen, Aa. sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Burası ne böyle? Ne yapıyorum? Sen otel odalarında alem mi yapıyorsun ha? Türkan saçmalama. Ne alem yapacağım? Tanımıyorum kimseyi burada. Ne demek tanımıyorum? Şunlara bak ya şunlara bak. Yabancı dil. Türkan. Türkan. Ah, Türkan elim acıyor. Yapma insanların içinde ya. Ya şunlara bak ya. Şunlara bak. Ya, adamlar gelecek. Kendine gel ya. Parçalayacağım seni kapmış alıyor geç. Geç tezcan. Kızlar hadi saunaya. Sağ ol hayatım. O Arap iş adamları için geldi o kızlar. Benimle ne alakası var? Ben kızlarla mızlarla ne işim oldu? Tanımıyor musun beni? Ben özür dilerim. Ben ne bileyim ya o kadar güzel kızı bir arada görünce sen de bu odadasın. Böyle bir anda tepki verdim. Özür dilerim hayatım. Özür dilerim. Oğlum şaplatma. Ağzım elimi ağzına sokarım bak. Ne yapıyorsun ya? Üzülmüyorum. Ya bana bak. Bence şimdi odaya gidelim plan program yapalım. Yapmayın lütfen yap. Oğlum sen niye üzülmüyorsun şu anda? Çık şuradan tezcan şunu al Namık abi çık. Çık hadi çık. Yapma ya. Bir iş mi olur kadın kızına ya? Türkan tezcan. Oğlum beni dinle bak ya. Namık abiyle bir gidelim şu da şu işi bitirelim. Biz burada bekleyin bizi. Tamam canım dikkat edin. Hadi. Abi ne, Namık abi ne yapıyorsun Namık abi? Allah Allah ya. Kendine gel. Allah aşkına kendine gel. Oğlum bana küçük yapma. Sen. Yenge gel otur şöyle. Of. Çok Sana mahalleye gidelim dedim ben. Koşuya da çıkamadım. Tezcan. Ha gel. lan. abi. Burada sallanan mı? Ne sallanma? Ne yapacağız şimdi? Abi ne yapacağız? Girelim, savunada bekleyelim. Gelirler yani. Bence de. Şunda bekleyelim. Orası konforlu. Ben de öyle... Neyse abi hadi. Güzel salon ha. Güzel ha. Abi yavaş niye öyle kıracaksın kapıyı ya? Merak etme kırılmaz hiç unutmam. 1990'da bu camların fabrikasında çalıştım. Hiçbir şey olmaz, kırılmaz. Kaç derece bu? Bayağı sıcak bir Anık abi. Ya abi kızlara demediler mi aşağı hani biz geleceğiz falan. Adamların hiçbiri yok. Vallahi bilmiyorum ki. Ama burası da çok sıcak ha. Ya ben saunada da çok duramam. Bir atak var, daralıyorum. Dışarıda bekleseydik ya. Hakikaten Burası çok sıcak ha. Hakikaten Namık abi çıkıp dışarıda mı arasak adamları? Ben bayağı daraldım yani. <laughs> Ben kendimi dışarıda arıyorum baba. Abi ne oldu? Nedense kapı açılmıyor. Abi ben dedim sana ya. Çekil bakayım. Niye şey yaptın öyle? Bu ne ya? Abi öyle sert kapatma dedim ama ya Namık abi. Bak şimdi dilimini kaçmış. Ne bileyim kardeşim ya. Ben cam fabrikasında çalıştım. Kilit fabrikasında değil. Abi bende atak var. Ben duramam nefessiz. Çok sıcak. 200-300 derece oldu burası ya. ya. İmdat! İmdat! Akşam bu yağışlama da alerjim var. Namık abi. Hiç hava almıyor mu camlar? Işık geçirmez, ses geçirmez, kırılmaz. Sesle mi geçirmiyor? İmdat! Allah'ım. Allah'ım. Cezası. Tezcan, bak ben çok merak ediyorum. Ne zaman oldu gitti bunlar haber yok hala. Çok merak ediyorum bir şey mi geldi başlarına? Ha Türkan böyle deyip beni de şüphelendirdin ha. Kesin başlarına bir şey geldi. Gidip baksak mı savunaya? Evet evet. Kalk, kalk hadi kalk kalk kalk kalk. Hemen gidip gelin. Hadi. Hemen hadi. hemen. Yine mi ya? Yine mi yenge ya? Yavaş ol yavaş. Ну, İş adamları geldiler ha. Yanında kızlarla geldiler hatta. Odaya girdiler de. Biz odaya nasıl gireceğiz? Kapıda bir sürü güvenlik var ya. Vakit de daralıyor. Beyler. Benim bir planım var. Türkan, hayırdır ne planın var ya? Şimdi siz burada bekleyin beni. Bana güvenin. Ben hemen bir gidip geleceğim. Hayır Türkan saçmalama. Bir yere falan gidemezsin. Otur şurada ya. Türkan saçmalama. Türkan! Oğlum nereye gidiyor? Abi söz geçiremiyoruz ki. Of kızın başına bir iş gelmese bari. <sighs> Otur. Otur yerine. Kız giderken kalksın Otur. Ya Namık abi 35-40 dakika oldu. Gözünü seveyim kızın başına bir iş gelmiş olmasın. Bir beş dakika daha bekleyelim. Abi neyin beşi ya? Git kapıyı aç koş. <sighs> Delikten bak, deliğe bak, deliğe bak. Delik yok ki. Hadi kalk. İyi misin? Geldim. Odaya girmenin yolunu buldum. Türkan ne onların düşündüğüm şeyi falan yapmayacaksın herhalde değil mi? Saçma sapan. Tam olarak düşündüğüm şey. Yapma Türkan olmaz ben onu kaldıramam o kadar da yani. Hayır sen lütfen ya asla öyle bir şey olmaz. Yani başka çaremiz yok. Hayır Türkan ya hayır diyorum beni bağırtırma ya. Yanda adamlar var sakın hayır. Merhaba. Beni Rıza Bey gönderdi. İş adamları için dans gösterisi yapacaktım. Sizi bir dakika bekleteceğim. ışığı şey artık. Delirttin be. Niye yakın söndürüyor oğlum ışığı? Aklımıza bir fikir gelir diye ya işte. Ya getirtme fikrini. Ya Namık abi kız bizim için bak bütün canlı tehlikeye atıyor. Kızın başına bir iş gelmiş olmasın ya. Aha mesaj. Bırak benim telefonum çekil. Ana vallahi Türkan, Namık abi Türkan. Ben iş adamlarını hallettim. Kapıdaki ne diyor? Koruma. korumaları hal... Oğlum okuyorum ben bak vurur mu telefonu ağzına. Korumaları hallet, halledin, halledin. Ha. Siz korumaları halledin. Abi. Korumaları halledin diyor abi. Namık abi halleder. Üçe kadarsa ben de. Oğlum sen Namık abi öpücük mü yapıyorsun? Arkadaşlar ne yapıyorsunuz ya? Yangın var ulan yangın haberiniz yok mu? Ulan ne bakıyorsunuz yanıyoruz. Yüreğim yanıyor. Bravo. Yok artık nasıl becerdin bunu hayatım ya? Kadın dayanışması diyelim hayatım. Kızlar ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Sizi ben ufaktan dışarı alayım. Abi dur ben de geliyorum ya dur. Tezcan. Avşin. evraklar falan her şeyi burada. Şimdi Rıza'nın adamları da aradı mı? Tamam. Tezcan nerede? Abi Tezcan aşağıda arabada. Bizi takip edecek o. Biz bu şeyleri imzaları atacağız. Ondan sonra hep beraber vurun. Eyvallah. A arıyorlar, arıyorlar. güvenlikler gibi, bodyguardlar gibi konuşuyor. Efendim abi. Tamam abi. İniyoruz abi, tamam. Sağ ol. Hadi. Thank you. Hayat işte böyle bir şey Murat. Sen gel bütün pis işleri bırak. hakkınla iş yapmaya çalış. O rıza da gelsin bütün işlerimizi bozsun. Haklısın abi. Mekanı teyit ettin mi Murat? Bir sıkıntı çıkmaz. Ettim abi. Bir saat içinde gece kulübünde imzalayacaklar sözleşmeyi. Sözleşmeyi imzaladıktan sonra iş adamlarını paketleriz. Senin de payın neyse veririm. Demek sana da 500 bin TL taktı bu Rıza. Ya abi sorma ya. ya. Üç gün içinde vereceğim dedi. Tehdit etti vallahi zorla aldı yani. Sen de o gün oradaydın gördün işte. Yoksa benim ne işim olur bu Rıza'yla? Hepsinin hesabını soracağız. Siz hiç merak etmeyin. Kovboy. Şu altın kalemleri masaya koy. Şeklimiz olsun değil mi? Bakın bu anlaşma benim için çok önemli. Aman gözünüzü seveyim. Kesinlikle saygıda kusur yok. Tamam. Serkan, çantadaki paralar tamam değil mi? Tamam dayı, her şey hazır. Eyvallah, süper. Haydi bakalım. Hah, gelirler. Selamünaleyküm. Ve aleyküm selam, aleyküm selam. Hoş geldiniz, aynen çevir. Elan sahlan. <laughs> Hoş bulduk ciğerim. abi, ne diyorsun abi ciğerim? İçme sus Namık abi ya. Oğlum psikolojik yakınlık kuruyor. Sen abine bırak. Ee, Türkçe, Türkçe çok az konuşmak, çok İstanbul iş istek yapmak. Çok güzel, çok güzel. Efendim buyurun, oturun lütfen. Şükran, şükran. Efendim sizi burada görmek, bu mekanda ağırlamak, özellikle sizinle aynı mekanda bulunmak ve aynı masada oturmaktan büyük bir şeref duyuyorum. O şeref bize ait dalap. <coughs> Ee, şey abi dalak malak Allah aşkına sakata dükkana çevirdin. Allah'ını seviyorsan sus Namık abi ya. Yok lan senin o işi bana Şükran, bak. şükran, şükran. El Habibi, ee, memleket nere? Memleket nere? Mar Mardin efendim, Mardin. Mardin! Oo, ben çok severim Mardin'i. Mardin, Mardin. Ah, ben askerliği Mardin'de yaptım. Anlamadım efendim. Askerliğinizi Mardin'de mi yaptınız? Elma, elma, elma. Ah, şey, abi elma değil, ayva. Ayva ya. ayva, ayva. Ee, biz e, başka iş, çok iş, e, çok e, yoğun, yoğun. E, imza şey sözleş... E, tabii kovboy. Sözleşme hazır. Ah. Buyurun. Şah. Buyurun. Maşallah. Buyurun. Oo maşallah maşallah. Abdullah Karim Cabbar. Abdülatif bin Abdülbaki Ül Hüseyin. Sahi. Alam, alam, otur. Hüseyin. Alam, alam. Bin Ali. Ben Ali. Bak, şurada. Şükran. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Oh, sağ. Şükran. Maşallah. Maşallah. Hay Allah. Ben Türkçe şarkıları çok seviyorum. Gereksiz. Latif Doğan. Latif Doğan. İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses. Sen bana sayın. Sen de sayas. Sen... Bu kadar. İş, iş. E... e İstanbul çok... E, e, e, biz de Dubai'yi beklek. İnşallah mutlaka mutlaka. Ehlam. Selam. Eyvallah böbreğim. Selam. Selam. Şükran el Seyit Şifa. E, ah, eyvallah ciğerim. Eyvallah. Eyvallah bacım. E, eyvallah birader. Eyvallah. Bunlar ne ayak? bunlar ne ayak ben çözemedim ya. Ya kıraathanede okey atar gibi sözleşme imzaladılar gittiler. Allah ben de anlamadım dayı. Ana altın kalemler nerede? Bunlar dümenci olmasın. Çabuk, çabuk takip edin. Çabuk yürüyün. Bu araba Bilmiyorum ki. Çabuk takip edin, çabuk. Ali Osman abi mekandan şimdi çıktılar. Önde mavi Amerikan arabaya Arap iş adamları bindi. Arkadaki araçta Rıza ve adamları var. Sizin bulunduğunuz tarafa doğru geliyorlar. Allah Allah. Abi eski bir Amerikan mavi arabayla bize doğru geliyorlarmış. Tamam. Oğlum ne yapıyorsun? Lastik indi herhalde. Oğlum sen hasta mısın? Ne lastiği inecek? Benzin bitti. İbne bozukmuş. Niye söylemiyorsun tezcan? Abi söyleyecektim. bana orada bağırıp kulağı sus. Tamam. Of ya! Namık abi, onlar o Arapların orada imza attığımız kalemler mi? Evet onlar. Namık abi niye aldın kalemleri? Adamlar anlayacak kalemin peşine düşecekler. Onlar değerli kalem ya. Ya oğlum altınsa satarız, okuturuz, para kazanırız. Nereden anlayacaklar? Abi sen lütfen ya bizi yakalatacaksın sen ya. Zaten Arapça şiven falan çok kötüydü Namık abi senin. Ya oğlum anlamazlar korkma. Adamların alayı sayko anlamazlar. <laughs> Allah Allah ya. Nasıl anlamazlar abi? Aha Rıza'nın arabası geliyor işte anlamışlar. Onlar mı? onlar. Sonuç. Ne yaptın? At kalemi at. at kalemi bir şey yap. Nasıl atayım? Nereye atayım abi? Nereye ben dedim almayın kalemi diye. Hepsi geldi adamların Allah cezasını versin. Ne oluyor ya? Abi! Ne oluyor Yapmayın. ya? Kaldır lan ben, ben, ben peşine kaldırdım. Ben seni nereden tanıyorum? I don't speak Turkish. I am a Russian man. Tarzan senin ne işin oldu? Abi ne haber? Alın şu parçalı. Bize de Lolo he? Lolo derken abi. Binin arabaları. Sizinle işim bitmedi oğlum. Sizinle oynayacağım. Abi. Ara gitti. Abi. Polis. Polis. Polis. Polis. Biz Arap sandı, gerçek Arap sandı. El sallıyorlar ya. Allah cezanı versin Tezcan ya. Çantaya aldılar. Abi bana orada bağırmasaydın benzinin bittiğini söyleyecektim ben sana. Ya bana cevap verme şurada bana sinirlendirme beni. Allah Allah. İyi misin? Tamam. Gitti paralar Tamam sen iyi Nerede kaldı bu adamlar? Hadi gidelim. Namık abi lütfen at şu kalemleri ya. Satar para kazanırız. Allah'ım ya Rabbim hala açmış. İyisin değil mi hayatım? Hmm, gergin biraz. Ne oluyor ya? Alo! Nedir bu devamlı birileri geliyor? Oğlum kim yine bunlar? Nedir bu ya? Bu kim? Ali Osman Bey adamları. Ali Osman adamı. Oğlum Murat sizin ne işiniz var burada? Siz birbirinizi tanıyor musunuz? Bunlar bizim mahallenin çocukları abi. Bunlar sizin mahallenin çocuklarıysa Arap iş adamları nerede? Oğlum ne film dönüyor burada? Yoksa Rıza ile beni atlatıp bir numara mı çekiyorsunuz bana ha? Abi numara falan yok ortada. O Rıza dediğiniz adam geldi arabaların önünü kesti. Çanta vardı arabada. 3 milyon vardı içinde. Aldı gitti çantaya abi. 3 milyona? Evet. Kızı alın arabaya bindirin. Abi ben kız değilim. ben. Türkan! Ben, ben... Türkan! Abi onun bir suçu yok. Lütfen biz aramızda halledelim. Kızın bir suçu yok. Kızı karıştırmayın. Fare kapanındaki peynirin suçu var mı? Yok. Ama fare seviyor işte. Ne yapacaksın? Peynir verilen şeye be! Ne diyor Namık abi? Ne pe... Ya var yeter ya. Aramızda halledelim ya. Ne peş... Sakın kıpırdama vururum. Aman abi ne oluyor ya? Abi tamam bizden ne istiyorsunuz? Silah falan doğru ne istiyorsunuz bizden? Size 24 saat müsaade. O 3 milyonu yarın bana getirmezseniz kızı bir daha göremezsiniz. Abi tamam dediğinizi yapacağız, getireceğiz. Lütfen kızı zarar vermeyin yani. Abi benim ne gerek vardı? Var Konuşma. Ha. Yarın benden haber bekleyin. Bana bak. Bırakın kızı. Öyle Yok, mi? Dur. Çok özür dilerim. Uf. Ya aniden buldu adam. Öyle olmasa hepsini alırdım aşağıya. Namık abi ya, Türkan ellerinde ya. Allah'ınız aşkına kızı gidip kurtaralım, bir şey yapalım abi. Paraları Rıza'dan almaktan başka çaremiz yok abi. Oğlum Rıza'da nasıl alacağım paraları? Rıza bütün paraları aldı gitti. Ya benim aklımda bir şey var ama bu sefer yakalanırsak kesin öldürürler bizi. Ö ölelim daha kötü nasıl olacağız ben anlamadım yani Tezcan. Allah aşkına söyle aklında falan ne varsa abicim ya. Şimdi Buruza kazandığı bütün paraları gece kulübündeki kasaya gömüyor. Kasanın yedek anahtarı yeğeni Serkan'da. Pek uğramaz bu saatlerde Rıza. Serkan'ı ararsak bu işi çözeriz. Bam gün girer kasayı patlatırız biz. Süpersonik zeka tezcan. Oğlum gece kulübündeki bütün adamlar bizi gördüler. Nasıl gireceğiz içeri biz? Şimdi ben ne yapıyorum biliyor musun? Menajer kılığında Serkan'ı arıyorum. Diyorum ki elimizde Almanya'dan gelen çok önemli bir DJ var. Mekanınızda çıkabilir. Nasıl fikir? Süper bence. Görüşme ayağına giriyoruz, bam güm kasayı patlatıyoruz. Telefonunu ver. Çalışır mı? Görüşme ayağına gireriz işte abi. Versen telefonunu. Peki DJ kim olacak? Namık abi. Şey ne? Serkan. Ben kaçıyorum. Biraz kafayı dağıtacağım. Dükkan sana emanet. Gerisinde yarın konuşuyoruz. artık. Tamam dayı. Sen hiç merak etme. Gözün arkada kalmasın. Ben bakıyorum. Eyvallah. Akşamki organizasyon için masaları düzenleyin. Tamam? Adamları biraz oyalı yeter bak bana. Tamam. O iş bende merak etmeyin. Halo. Alo. Hi. Merhaba, buyurun. Merhabalar. E, telefonda konuşmuştuk. Ben e, Emrullah Tunç, e, menajer. E, bu da sanatçım DJ Namık. Ha evet evet, şimdi hatırladım. E, doğrusu piyasada ben daha önce adınızı hiç duymamıştım. Ah. Yeni misiniz bu piyasada? Bu kümese tıkanıp kalırsan duymazsın tabii adamı. Hiç unutmam sene 1998'di. Bir gün Angela Merkel aradı. Tanıyorsun değil mi? Almanya'nın başbakanı. Namıkçım dedi, seni Almanya'ya transfer etsek dedi. Vallahi Angela olabilir dedim ama konuşmamız lazım dedim. Hemen anladı tabii. 300 milyon marktan fazla veremem dedi. Ayıp ediyorsun. Senin için gelirim dedim. Atladım özel uçağıma Almanya'ya geldim. Almanya'nın birkaç tane böyle ufak tefek şehrinde çalıştım tabii. Önceleri e, Berlin gibi, Frankfurt gibi, Bayern Münih gibi, Mönchengladbach gibi. Şarke 04. Ve Şarke 04 gibi yerlerde çalıştım. Almanya'da ayıptır söylemesi bana Moonlight Namık derler. Bakma, ay ışığı Namık demek. Nereden düştü bu kümese? Madem söylediği kadar iyi, o zaman burada hemen kısa bir performansınızı dinleyelim. Ah, tabii tabii. Çok iyi. <laughs> E, Kasap performans için biraz vakit lazım bize. Vakit var, e, ön hazırlık biz. Vakit? Ha tabii tabii canım, rahat olun. Ee, ben o zaman ofise geçeyim. Bir 5-10 dakika kadar işlerim var. Onları halledeyim. Sonra tekrar burada görüşelim. Siz de rahatça hazırlığınızı yapın. Bu kümeşte mi Siz de bakarsınız çocuklar. Tamam. Elektrik panoları elektrik paraları burada mı acaba? Ben, ben size teknisyen şey çağırırım. Ee, ben bu belden elektrik aldım ben bundan. Evet sen? He, ben de. He, ben de arkadaşa bir elektrik dedim. Tezcan! Bir dakika. Ben sana çalışırken son yemeyeceksin demedim. Tezcan! Yemeyeceksin yine. Çalışırken ne abartacak ha? Demedim. Sen hiç abartmıyorsun değil mi abi? Gel. Gel dedik. Dalga mı geçiyorsunuz be? anahtarı. Kasa şurada. Ne oldu Serkan Efendi? Vallahi buldum ha anahtarı. Kasa şurada abi. Gelin abi, gelin. Dur oğlum dur. Allah. Oğlum yavaş yavaş. Abiler hala ne arayan var ne soran var ya. Türkan ellerinde bak kızın başına falan bir iş gelmiş olmasın abi. Tamam abi sakin ol ya gözünü seveyim. Sakin ol diyor ya. Yok abi. Ah vallahi dur. Yazdı dur. Vallahi yazdı. Dur bakayım, bir saat içinde verdiğimiz adresi depoya parayla ne diyor? Depoya parayla gelmezseniz. Gelmezseniz kız kızı unut kızı unutun falan diyor ya. Abi bu Hasan Salağan'dan mesaj var. Ne yazıyor? Para hazır, yola çıktık, geliyoruz. Kıza sakın bir şey yapmayın. Güzel. Abi, biz Nihat'la çıkıp bir etrafı kolaçan edelim. Şimdi bize yanlış bir şey yapmasınlar bunlar. Eyvallah. Hadi gel Nihat. Oğlum bunlar parayla geldiklerine göre kesin Rıza'ya tezgah kurdular. Biz de arayıp Rıza'ya haber verelim. Bunlar birbirini yerken biz de parayı aradan kapıp uzarız. Tamamdır abi. Demek diyeceğim diye gelip kasayı patlattılar öyle mi? Evet dayım. Vallahi biz de ne olduğunu anlayamadık ki. Efendim kovboy. Bizim paralar Ali Osman'da mı? Hemen geliyorum depoya. Hemen. Çıkıyoruz. Heh, gel. Tezcan. Namık abi. Tezcan'la biz gireceğiz şimdi sen burada bekle abi. Yok yok. Bence siz tezcanla girin, ben burada bekleyeyim. Biz de sizi bekliyorduk. Hazır mı para? Hazır. Böyle mi? Tezcan çantayı aldı. Tezcan oğlum çantayı aldı. Murat abi. Koş. Koş koş. Vay Namık abim be. Önemli değil, önemli değil, önemli. Hadi sen de sarıl. <laughs> Boşta kalmasın tamam. <laughs> abim benim be. Namık abi deyip geçmeyin. Hiç unutmam. 1998 Namibya karate şampiyonuyum. Maşallah var abi ya. Abi, oğlum tutsana. Namık abi ne yapıyorsun ya? Sen bize lazımsın. Tabii mahallede maceraya sokacak başka abiniz yok. Ondan sonra da aman abi sen bize lazımsın. Samimiyim. <laughs> Abim benim de. Oh be. Vallahi şu kadar olayın üstüne şu para olayını da borcu da ödedik ya. Benden mutlusu yok. Bir de seneye evlenirsek. İnşallah sevgilim inşallah. Vallahi evlenin de sıra bana gelsin be. İşte o biraz zor. Niyazi amca Baba. Baban. Tezcan. Her şeyden haberim var Hasan Efendi. Önümüzdeki sene evlenemezsiniz. Niyazi amca bakın haklısınız ama... Önümüzdeki sene evlenemezsiniz. Çünkü bu yaz evleneceksiniz. Ne? Bu yaz mı? Niyazi amca şaka mı yapıyorsun? Ne diyorsun? Bir şey mi içmiş baban? Bak evlat, her şeyden haberim var. Salih amcanın borçlarını ödemek için iki kardeş kendinizi tehlikeye attınız. Vefa çok önemli. Ben kızıma gözünüz gibi bakacağından hiç şüphem yok. Onun için bu yaz düğünümüz var. Bravo, bravo, bravo, bravo. bravo. Bienvenido.